ツーさんはいみんなで楽しくはいどうもタイガー TV の洋介です今日もいてくれて Thank you for 肩幅ということで今日の話は転職で成功する人失敗する人の話でございますよいしょよいしょということで実際にね、えーと、転職エージェントの会社で、えー、キャリアアドバイザーをしてるたけちゃんにお越しいただきましてありがとうございますありがとうございますプロ転職のたけちゃんですプロ転職 プロ転職って名前なんですかはいなるほどそれどどういうことですかプロ転職ってのはだから自分もなんか転職をしようと思ってた時に、あの大手のキャリアアドバイザーの人にはお会いしてなんか、はいはいはいなんかそれは自分の中でしっくりこなくてなるほどその他のあの小さい規模の、えっと、転職アドバイザーさんに話聞いてたら、はいはい意外とこっちの方が俺合ってるなっていうことに気づいて、なるほどなんか だからその中で人材とか意外とやってみたいなっていうのでそのリクルーターの人と話したらだから自分がそっちの転職をアドバイスする方になっちゃったよみたいななるほどなるほどそうたけちゃんあれだね前職はもうだ言っていいからダダイソーのね店長ああそうです100円ショップのね結構言言ってるそれはああ言ってる言ってるああ言ってる確か <laughs> ダイソーの店長ってことねそこからキャリアアドバイザーになってるってことなんですけども実際に成功転職に成功しやすい人ってどんな人が多いですかなんかせいなんかいる いろいろあるんだけどまず1個目が、あのー、仕事を、えー、辞める前に転職先を探してるっていう人がまず転職まず成功しやすいからあなるほどなるほどはいはいはい1つ目なんか辞める辞めた後に探した方が時間があるじゃないのっていうのは間違いないんだけど、んなんか目先のことにこだわって早く就職しないといけないとか、ゆっくり選ぶっていうのがなかなかできないからはいはいはいはいなるほどなるほどなるほど 辞める前にちゃんと決めてから、うんうん辞めていくっていうのが一個ポイントああなるほどね、なるほど逆にそっちの考えなわけねはいはいはい他にはありますかなんかまあ、他にはその自分が何で辞めたいかっていうのが、うん、まあ、明確な理由で、それが相手にあのちゃんと自分の言葉で伝えれるっていうのが成功している人のポイントですね。なるほど、うんうん、そそれはななんでですかそれは なんかいろんななんかいろんなことが、え転職理由があと、うん、なんでこの人が辞めたのかなっていうのが分からなくて、はい、採用する側からしたら、はい、なんでその人が辞めたのかっていうのを解決してあげないと自分の採用した側の会社が何のか理由がなくて辞められてしまうっていうことがあるから確かに確かに確かに怖くて雇えないよね、うん 確かになるほどなんかそのポイント、うん、その人がか、うん、えーと、改善したいポイントをクリアして採用したいっていうのが採用側の意図にもあるからなるほどね <laughs> なるほどちゃんと採用側の意図から読み取ってくれてるんやなるほどなるほどだから辞めたい理由が本当に明確になっているっていうのが、うん、大事なるほどなるほど、うん、他他にはありますかなんかあ他にはその自分が転職に何を望むのかっていうのが明確 でありあることとあとはここは妥協しても最悪いいかっていうのが妥協点があるところ。はははいいい、まあ例えば、うん、あの俺はあと年収を絶対上げるけど、あの大企業じゃなくてもいい。ああ、なるほど、はいはい、両方だとあの 選択肢は絞れるけ絞られちゃうけど、はいはいはい、ここは譲れない、はい、まあ、ここは最悪いいかなっていうのが自分の中で線引きができていれば、はい、あの選ぶ時にも、はいうん、いいかなってなるほどなるほどなるほど、うんなるほどやっぱ事前にいろいろ準備しておくことが大事なんですねそうですねなるほど他にもありますかなんか あ他には、あとあと何個ぐらいありますかすでにあと2個あと2個ある <laughs> 事前に聞いとかんとね <laughs> 何個何回聞いていいか分からなかったなるほどあとじゃあ2個聞かせてくださいあとはその年収とかあの収入を上げたいっていう方はやっぱ結構おられると思うんですけど、はいはい、その内定をもらってから内定通知書をしっかり読んでその年収のベースがあ残業があのみなし残業なのか、うん、あの残業は別に出るのかっていうのは結構、うん あの内定通知書にねちゃんと見ないとわからないことも載っているので内定決まってよっしゃじゃなくて、通知書をしっかり見て給与体系がどうなっているのかっていうのも確認してもしそこであのもしちょっと年収を上げたらそこに行きたいってなれば、その転職のエージェントさんに、もうちょっと年収を上げたらここ行きたいんですよっていうこともできるので。なるほどか案にその泣いてもらってからって言ってそれで あ一安心するよりそこでまずワンクッションを置いてしっかり内定の再、えー、通知書を確認するっていうのがポイント、なるほど、うん、なるほどねあともう一個あるんですよねなんかはいあとはその、はい、えー、複数の、えー、方法を使って転職活動をするっていうのが、うん、どういうことや、はいはい、まあ、例えば大手だったら、マイナビさんミクナビさんっていうのは大手の求人の、まあ、メディアだったり、うん、あの それはまあ王道なんだけど、うん、逆空順って言って「ウォンテッドリー」っていうのをアプリを使ってみたり、人材紹介会社っていうお仕事を紹介してくれる会社に登録してみたり、あなるほどいろんなところから多角的に情報を取ってる人はやっぱり成功している可能性がないああなるほどね一つに縛られず、うん、なるほどそういうことねそうか逆にこうこういう人はもう絶対失敗するみたいなの パターン的に今までの傾向上今までのパターンで言うと、そうねうんなんか漠然と転職をすることが目的になっちゃってて、その転職した後の生活が見えてない人、なるほど また同じ繰り返しになってしまうってこと、ね、同じような仕事に <laughs> ついてしまっててなるほどこれちょいちょい聞くかもしれないですけどなんか、はい、本当に1年以内にまた辞めちゃってみたいなのを繰り返しちゃうと職歴的にも、はいはい、次にステップアップするっていうのがまた難しくなってくるからなるほど転職してその先にどういう、あのキャリアを作っていくかっていうのが明確になってないとちょっと難しいかもなるほど、うん そうか自分がとりあえず何をやりたいのかっていうのをまず明確にしないと、うん、転職の手の字も始まらへんよとそうですね <laughs> なるほどね、うん、そうか他にはありますからあと何個ありますかねもう大体こんな感じ <laughs> なるほどなるほどついでになんですけど、はい、そのまあ成功する人ってところでそのさっきの給料を上げたいみたいな人がいると思うんですよね、その給料、はいはいはい、なんかその転職する際にそのより給料高く、うん 見積もってもらえるようなやり方みたいなのあるんですか、その逆になんていうんですかね元からなんか元の値段からよりこう高く給料を雇ってもらえる方法みたいなのあるんですか逆にまあその交渉の仕方っていうところはい、はい、そうです交渉の仕方ですねそうそう自分の自分が前職でどういう経験をしたのかっていうのが簡潔に伝えれて、その経験 を、その、えー、行く、えー、働きたい会社でどういう生かし方ができるのか、なるほど、まあ、それによって、はいはい、どうあの利益をもたらせるかっていうのがはい、が自分で説明ができると、はいはい、あこいつ雇った方が会社の利益になるな、うん、なるほどっていうのがあるとすごい交渉対象になりやすい。なるほどなるほど実際やっぱりそういうのやって給料上がった人いっぱいいるんですかやっぱそこまで自分のやりやれることとかが明確だったら、うん、あの 交渉ができて上がるっていう人は多いですねなるほどねちょっと俺もこれ好奇心で聞いちゃうんだけどその、はい、実際本当はこれぐらいの額やったけどこれぐらい上がるみたいな実例あったりするうんだいざざっくりとざっくり業種とか言わんてもいいけどなんかそのこうこうこれこれぐらいの値段やったのがこれぐらい交渉したらだったよみたいなあるなんか、まあ、25ベースからスタートするっていうところが、まあ、30万ぐらいから出してもいいよっていうところはまあ まあ中もありますねなるほど、うん、5万アップはやばいね5万 <laughs> アップは万アップは最初のところから、 <laughs> うん、まあコツコツいったら本当に1年とかでは絶対無理なのでベースを上げるのはなるほどなるほどいややばいねそっかじゃあ交渉したら5万上がって年間60万円変わるから、ね、変わる、ね、 <laughs> あとは本当に、うん、まあこれはどんどん内定取れた場合、うん、のこっちの会社ではこれぐらい出してくれたんですけど こっちはこれぐらいでなるほどこっちよりちょっと上げてもらえれば上げいきいきたいんですけどっていう交渉の仕方なるほど <laughs> なるほどなるほどそれでも内定もらってからそれは内定もらってから1週間ぐらいに返事をするのでその内定をその期限に揃えてくるっていうのがまたポイントになってくるなるほどそれってでもなんか内定前に面接と時にやっぱ言ったらあかんねんそれは前者がうんそれってななんでやなんでやそれはそれなんで言ったらあかんねん内定もらってから 泣いてもらう前に言ったらあかんのかなそ面接最中とかに前者はこれぐらいもらってましたけど聞かれたら答えたらあかんのかなあ今の働いてる会社の分は言ってもいいけど、うんうん、その他に複数受けてる場合だとあんまり言わない方がいいかなそうかまあまあそうかなるほどね、まあ、今の働いてる給料はこれぐらいですっていうのは、うん、言っても大丈夫それは言ってもいいね、うん、それは言っいあそれは言ってもいいよね、うん、なるほどなそうやって高くするわけかそんなもんかなそんな感じそんな感じでそんな感じでございましたということで今日も聞いてくれて Thank you for 肩幅またね